خبر مسوين ضجه كسرين فيهم الدنيا فحبينا نشارككم الاخبار ونخبركم عنها اول خبر حبيت اشاركه معاكم اللي هو Iron Man the new suit منزلين له new suit لونه شوي silver شكله funky لحن we don't know exactly the details شنو ال ability ماله ولا شنو الفرق يعني طبعا Iron Man اسمع عنكم فكره عنده كذا suit مثلا شفتون حتى في الافلام طبعا في ال comic عنده collection اكبر يعني ال Mark 1 ال Mark 2 ال Mark 3 ال Hulkbuster حتى ال Hulkbuster يعني suit مخصوص لهالك وفي منه كذا variation فال suit الجديد we're still not sure شنو ال function ماله والخبر الثاني اللي حابين نعلن عنه اللي هو the Falcon طبعا ما ادري اذا تتابعون الكوميكس ولا لا بس ما نبي نحرق عليكم ال story المهم ان كابتن امريكا بيتبدل وال character اللي بيكون عباره عن ذا نيو كابتن امريكا از gonna بي the Falcon سيلف واخر خبر راح نتكلم عليه واللي هو صج مسوي ضجه ومكسر الدنيا the new Thor the new Thor راح يكون فيميل ما ادري دونت اسك they just did it anyway شكرا لمتابعتكم واول ما تكون في اخبار جديده راح we'll let you know up to date as soon as we can ف thank you for watching subscribe watch enjoy bye